Hallo, mijn naam is Jolande, maar ze noemen me Jo. In het verleden heb ik enkele Spanjaarden geholpen met hun Nederlands te verbeteren. Waarom Spanjaarden? Nou, ik ben zelf Spaans aan het leren en zo hadden we er aan beide kanten wat aan. Om een taal te leren helpt het als je de taal vaak hoort. Dit kan met liedjes, films of podcasts dit kanaal wil ik dus korte filmpjes plaatsen met onder andere uitleg over Nederlandse gewoontes, uitdrukkingen en cultuur. Op de Facebookpagina komen nog spelletjes en dictées en binnenkort komt er ook een Facebookgroep. Mocht je zelf nou nog leuke ideeën hebben of suggesties, plaats ze dan gerust hieronder. Misschien kan ik er iets mee doen. Vond je dit nou interessant en wil je wel meer volgen? Vergeet je dan niet te abonneren en op duimpje omhoog te klikken. En verbeter je Nederlands met Jo